je t'ai suivi Pourquoi j'étais aveugle, je me reposais sur toi Tu m'as laissé croire que je pouvais y croire Une histoire d'amour c'est si dur à faire J'ai tout fait pour, je me suis retrouvé par terre J'ai cru en nous, j'étais percé par ton regard Je me suis noyé dans les flots de ma pensée Un mois sans soleil, un mois de nuages T'étais l'éclaircie qui me sortait du rouage Tu sortais du cartel j'ai juste compris que c'était insensé Je me suis perdu dans mes pensées Même s'il m'a pas soigné de mes pensées blessées comme d'habitude Du coup, je saute et je me casse la gueule Mais au final, je suis fier de moi Je me suis sorti de ces salles Même s'il y a toujours une place pour toi ici